Ke bawah, ke bawah, ya ke bawah, ya ke bawah, ya ya yuk, Ke bawah. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Yes, yes, yes. Hah? No, no, no, no, no, no. nggak ada, nggak ada. Eh, eh. Hello. Hello. Mana sih anjing? Ke atas, ke atas, ke atas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Mati. Eh, ke bawah, ke bawah, ke bawah. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Yes, yes, yes, yes. No, no, no, no, no, no, no, no. Yes, yes, yes, yes, yes. Ke situ. Nah, nice, nice, nice. Yes, yes, dah masuk vaskular. Uh, eh, uh, eh, hello. Okay, man. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mati ah. No, udah buka buka. Let's go, let's go. Hello. no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. no. buka. Baik, hello. Hello, hello, hello. Nice, nice. Gak ada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dah, buka. Hello. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Nah, No, no, no, no, no, no, no, no. Yes, ah, let's go. Gang, oh ya Indonesia nih, ya tahu. No, ah. <laughs> No, no, no, no, no, no, no. No. No, no, no, no, no. No. No. No! No! No! No! No! No! No! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! No! No! No! No! Oh no! No! Oh no! Hello. No, no. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Let's go. Gak ada. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no way, no.